gezki egiten lan hori, ez? Hori gero kontrastatuko dugu, hasiera ebalazioa egiteko horrelako bat jartzen dugu. Eta gero hemen ja dira, pues material gigarriak, ez? Ba, hainbat eh, jarduera eta proba egiteko, ba, izaten diren eh materiala osagarria, bai. Ba, balizak ere hor dituzue. Eta bueno, bazkenean e, eh, bukatzen dugu, lehen esan dugu, lehen ikusi duzuen e, berniarekin, eta igual, aipatuko dugu, ba, bakarkako eremu horretan, akuratu ditugula ba, unia didaktikoa eristaketana, patinena. Gero dago, e, bai gozoren hasiagaren mailan atletismo eta egoera fizikoa e, eh, lotzen duen unia didaktiko bat, eta hor, pixka bilatzen dena da, ba, e, azpimarratzea e, ariketa fizikoa maiztasunez eta bere eguneroko oituretan e, garrantzia, eta atletismoarekin lotuta dago, ba, bakarkako ere horretan, eta hor, pixka eta aldarrik dena da, ba, beraien aldetiken konpromisoa eta esfortzu bat egon behar dula etengabe hobetzen joateko beraien e, emaitzetan. Lankidetzako eremuan eh, baditugu ba, hau edenak e, eh, justu zan egindakoa dira, lasarteko berritzegunean, azken dako eta ipuin motorra alde batetikan, gero antzarra jolasa, ba, antzarra jolasa da, ba, dago handi batekin, ba... Oka. Bai, ba, horrelako... Baina okitu, ba bai, eta orduan, kasilla bakoitzan, bai, ikasleak lukete, ba, ekintza motor bat eh, egiteko, bai? Baina, lankidetzan, eh, zuak osoak eh, helburu lorpenean. Eta gero, arontzonen puzlea, ba, hori, ba, egitura bezala erabiltzen da ere, eta hori ere, badaude jarduera motorrak lantzeko. Eta gero, eh, taldeko kirol bezala edo, ba, aukera dutu dira, nahi ba, ohikoenak eta praktika aldetik behintzat, betiko futbola, saskibola eta eskubaloia fisiet oso oskura dituztela eta eskola kirola niguel hortaz abuzatu egiten dela, ba orduan bilatu ditugu beste batzuk, beste kirol batzuk, ba zaitasun edo behintzat eh, gutxiago ezartzen dituztenak eta trebetasun edo abilezin maila horretan beintzat eh, hain diferentzi nabarmenenak egon ez direnak. Horretarako ba hartzi kirola eta kolbola ere helburu horrekin sortua dira eta hoiek ere txertatu dira. Gorputzaren e, bai laugarren mailan da bai bosgarren mailan ba jarduerak dira ba jarduera soltuak eh? ez dago bukaeran e, proiektu bat egiten aritzen dituna baina sigarren mailan hori nahi izan dugu ja e, bukatu ba egin duguna da e, proiektu bat ba pixkat e, antzerkian gidoi bat eta gidoi horretan ba bai lantzen direla balioak bai eskidetza eta bakutzaren errespetua eta kirolaren e, implikazioa bai nesketa mutien aldetikan gurasoen rola, irakasen rola, badu hor e, hainbat eh, eduki nahi tasartutakoak, eta gero noski ba, gorputzarekin antzestu inbar dute, gorputza espenaz baleatu behar dira, eta e, bai dantza, bai koreografiak eta sortzen dituzte, eta hori jendearen aurrean eh, ematen dute emanaldia, eta horre pixka bizten du proiektu osoa. Bat baten aurkoako ekintza dominioan, ba, Euskal Pilota daukagu bat eta bi, eta gero zigarren mainan du bat mintona. Adibiz, pilotan kasuen, egon da hor koordinak eta bat, bat eta gero bi, ba, bueno, horre koordinaben bier, zega. Ba, <coughs> ondo lo dongo zan, lehenengo zikloan be, pelota lantzea maiaren baten. Eh? Ze maia ez da astapen bat, ja, horreti zerbait landuta azten die, hori alako hemen da die. Lehenengo bat, bi iruarren maian, bai, da, badukatela ja maia bat. Non lehuarrenean da jarraipena eta bosgarrenean ja sakontzea. Eta gero bukatzeko, e, eh, ziurkabetasun inguruneko ekintzetan, alde batetik gendakoa, unidea mendiko bizikletarena, beste bat olerkozio lasterketana ikusi duguna eta beste kirol eskaladakoa. Hemen ere, iguela, aipatu behar dena da, e, askotan, imaginazioari man berko dugula. Hau da, eh, segurazki eskolak ez digu eskainiko izugarrizko instalazioa eta hemen kristo rokorno bat edo orientazioa egiteko ez dakiz zer. Eskatuko du, gure aldaketa eta segurazki ba, ipurdia mogitzea. Adibidez, e, ni neu eskalada emateko, saio batean ematen ditu mora baina jarduera guztiak egiteko, ba, topatu dut arresi bat, arresi hortan bukaren jarri iru, iru engantxe, e, iru kimiko, iru, parabolt, eta handi soka pasatu, eta azkenean eskolak egin du inbertsio bat, bai soka eta errenzak erosten, eta oin behintzat urtero praktika hori egiteko, eta unidari artikoa aurrera eramateko, e, errealitate bada. Zer, klaro, hartuko duzu igual, unidari artikoa eskaladako eta zango duzu, e, uf, hau ezin da. Ba, gogoratu, lehen laia esan duna eh, sinistea da benetan posible dela. Bai, ez dakit mesua jasotzen den, baina bueno. Ez, er, askotan eh, ni uste du uraldetik eneskatuko dula hori. Eh, ba, bai, ikastetxan ere nahi izaten diate. Ezin duzu ikastetxetik kanpora atera, o eta bost ikaslekin zu bakarri. Baina, bueno, araua beti oztopa ikusiko ditugu. Eta, bueno, aipatu, eh, momentuz gure lana hemen bukatzen dela, eh, urrengo ikasturterako berriro beste lantalde berri bat e, sortu dela. Sei. Bueno, sei pertsona daude onartuak, e, bi erreserban daude, bere ere sortziko talde bada, ikusiko dugu aberzen olako prozesua egiten duten, eta behintzat eh, guraldetik egin ba, ba, koordinazioa eta egoain arte egin dugun guztia ba, beraien eskura jarriko dugu, eta urrengo ikasturtean, ea espero dugun benetan onatorri, eta ja, apresten dugun lehen eskuntzako programazio osoa behintzat, eredu bat hor mai gainean eh, jartzea e, denon eskura. Hori izango da bentsat e, eh, gure inkizuna eta ja urren ikasturtean ja izango dira 10 urte egin ala lan egin da bentsat ospatzeko moduko helburu bat izango litzateke. Ta kontua da guri jakun asko arrank, hemen ikusten mozue ja formato eginda da dau bateratute daudena. Orduan hori eginda da dau. Eta horko adierazle irizpide eta horre gauza asko beti errepikatzen di, eh? orduan gauzia aukerak eta un batein eta horrekin aurrera eta eta listo, gero egongo da hizkuntzaldeko batar kanguri. Istegia, horrekin ez dakizu zenbat vuelta ta energia, baina hori beia asko aurrera tute da hau eta hemen dagoia oinarri bat eta tutoreak ere printzipioz berdinak izango dienez, ba bueno, eh claro, 8 izen biharri 6 izen da, E, ez da unai izako e, posiblea da iguel zer baina bueno, gero bilduko gara, eta berre eure PC aurrelitzi daukien, eta eta aurretik egon dako, hogeita unitate horietatik, badau, oinarri bat bebai, adibidez, ipuin motorrak lehen ziklonako egoki batzuk badauz bebai, eta bueno, ba, ez dakit. Kristo lan izen da, baina berazgarria bebai, asko ikasi gu, eta gero ikusti, ja, ba, mazortzi unitate holan, marrazkiekin, iraletik oso ondo balaureu dabe, eta eskuntzatik garrantzi egon dabe, ze bati e, ordaintzeko eure jarri dabe, dirua. Orduan, ba, bueno, hortik e, kontue, ze dimensio edo ze garrantzi duken honek. Baita, gero, igual bukatzeko, polita izango lizteke, eta polita esan parte, e, eh, nik uste dut oso eraginkorra, e, hemen diseinatu diren, emezortzen dira didaktiko hauek, ba, bai Bizkaian, bai Araban, bai Gipuzkoan eh, hainbat ikastetxe eh saretxo bat egingo gai nuke eta konpromiso bat egongo alitz praktika eramateko unia artiko hauek kontraste lan bat egin eta benetan ba, material hori hobetu aldatu egoki ikusiko denuke, ez? Baina ni uste dut hori interesgarra eta hori falta da hondiren egiteko, bai? Ba, aldaketak horrela publikatuko direla, momentuz dauden bezala, baina bueno, eh, ba, gure material batzuk bintzate eh, hobetzen joateko eta ba, horretarako interesgarra esan guztizteke. Hor bueno, jarriko harremanetan bai jendarekin, dozoaren bidez, edo mintegi ezberdin eh, bakoitzaren bidez, eta egon gara alkarrekin. Da, laiak esan da emogon, e, eh, gorpuz eskuntzeko irakaz lehizetik txoioa da, etxe gainera, holako, programa sinorik, ez da beste ikasgai bat bez? Eta, sin mas.